Kogo at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel at kung di ka pa nakasubscribe ay isubscribe mo na yan at kung nakikita niyo yung lumabas ko yun ayun yung mga page, Instagram at Twitter at kung ano-ano pa man dyan na lumabas is i-follow nyo na ako dyan at hit nyo na din yung notification bell at yung gagawin natin ngayon is gagayahin natin yung intro ng mga ibang vlogger syempre yung mga sikat na vloggers sila tut! ayun ah, <laughs> Gago! Ah, gagayahin natin sila. Unahin muna natin ni si Hino ba? Ano ba unahin natin si Kadena. Kadena. Ah, yung, yung pangalan niya ilalagay ko na lang diyan ba? Hindi ko kasi alam yung mga pangalan nila eh. Nakita ko lang sila sa YouTube. Pero ang gaganda ng mga mga intro nila. First video. Boom. Oh. Hi! Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa akin main channel, Copyright naman second line channel, Copyright Loves, at para ma-update ka sa every upload, i-click notification bell, subscribe button, para bomba na! Gusto mo yon? Gusto ko yon! Teka, ulitin natin. Ulitin natin, ang hirap, grabe. Ang haba pa. Isa. Isa, isa lang, isa lang. Ayun, nangingi pa ng truck eh. Ayun na. Oh. Hi! Huwag kalimutan kalimutang subscribe sa akin main channel, Lloyd Cap Kinete, my second line channel, Lloyd Cap Kinete Vlogs, at para ma-update ka sa every upload, i-click notification bell, subscribe button, para BOMB ka na! Gusto mo yon? Gusto ko yun! alam ko na. Alam mo na ba? <laughs> Teka, dalitin ah, natin. <laughs> Hi! Huwag mo kalimutan sa akin yung second line, Lloyd, <laughs> Grabe naman, hirap. mo kalimutan sa mag-subscribe sa aking second ch Chiloid at kung hindi ka pa nakisubscribe, ay subscribe na rin sa Chiloid. <laughs> Ang hirap! Banga-banga! Ang hirap naman. Eh, sa second na tayo, ang hirap. Hirap sa ano, second na lang tayo. Talo tayo kay Captain Chiloid. <laughs> Chiloid! Sa second tayo is kay Doggy. Doggy! Kaya mo, kaya mo yan, Insan. Kaya ko to. Doggy. So we are back again, hold up. Yun, ang dali lang. So we are back again, hold up. Yun, yun. Lagyan natin ng effect. So we are back again, hold up. Hold up. Yun. Ganun lang pala yung dali-dali naman nun. Next na agad, may truck. <laughs> Next na agad, si mga favorite ng mga ano to, mga feeling pa fengera. Yeah. Paano masabi? Si Vigil Luño, yung mga yung mga dancer dyan na mga babae na crush na crush si DJ Lunyo. What's up guys? This DJ Lunyo from FSD China and Rocco PH and... H... ano? <laughs> ano? What? What's up guys? This DJ Lunyo from FSD China and Rocco PH and... Yun. So yun guys, I'm DJ Lonyo from FH Land DGPH. Yun ba? Ganun ba? Ganun ba? Tingnan ko na ulit. Ah. What's up guys? This is DJ Lubio from FSD China and Rocco PH and... Hi guys, I'm DJ Lenyo from HH... FH Land. Ah, yun! Basta yun yun. <laughs> Ang hirap pala. Kala ko ang dali-dali nito. Ang hirap pala. No ba? Nakakainis. Dumako naman tayo kay... Kay... Kanino ba to? <laughs> Kay... Mona! Mona Alawi. Yeah, we live na. Hi everyone! It's me, Yuna, and welcome or welcome back to my channel. Oh, yun. Ah, <laughs> Nungabulit yun. Hi everyone! It's me, Yuna, and welcome or welcome back to my channel. Oh, ah, yun. Guys. <laughs> Hi guys, it's me, Mona, and welcome or welcoming you to this channel. Oh, yun! <laughs> yun, kanan. Welcome back. yeah, yun na. Susunod na tayo. Dali-dali naman. Yung kay kay kanino ba to yung nasa nasa nasa nasa ah ay <laughs> hirap uh, si ano naman tayo uh, ito na lang hi guys ito. it's your girl Mimi oh, oh yeah uy grabe yun na yun na okay na Hi guys, it's your girl Mimi. Yo, yeah, yeah. Oy, ang dali naman. <laughs> <laughs> Ang dali naman nun. Ang dali naman. Ma ah! Ay, <laughs> ito na, yung, yung mga favorite kong vlogger. Ito na. Hello. Uy, yung ilaw. Hello mga kapatid! Welcome back sa aking YouTube channel. Yeah, so, ayun guys, matagal. Hindi ko naintindihan eh. Hello mga kapatid! Welcome back sa aking YouTube channel. So, ayun guys, matagal. Oh, yun na. Hello mga kapatid at welcome sa aming YouTube channel. <laughs> Kaya kaya tayo. Hello oh, mga kapatid at welcome sa aming YouTube channel. <laughs> okay, maingay. Ako lang dito nagsasaya eh. Uy, magulo. Gulo-gulo niyo naman. <laughs> Next! Ang dali naman yun dahil sana. Ano. Next! What up, Sepis? So I'm back again and again and again. And uh, yeah! What's up, Sebis? It's Sophie Luzon. Gago! Ay, ulit, ulit. What's up, Sebis? And welcome back and again and again and again and again! Ah, oh, di ba? Dali! Dali naman nun. Walang ahirap hirap Next! Si, yung mga crush na mga crush na mga nagkaka-crush dyan kay, ano, Ibana! Ibana! guys! Welcome back to my channel. Ngayon, ang video natin for today is sobrang kakaiba. Ha? Huh? Kakaiba pa yun? Yun, next. Hmm. Hi guys! It's me, Ibana and welcome back to this channel. At yung gagawin natin ngayon is kakaiba. Kakaiba! Ibana! Hindi naman, kakaiba talaga. Kakaiba. Dali, iba. Ibana! Ibana! Ibana! Next! 13 <laughs> seconds. What's up? Kamusta mga kaigan? Action na ngayon mga kaigan. Panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman mga kaigan yan. Kung bago ka pa lang sa aming channel, eh welcome sa pamilyang Ma! Yun. Naiintindihan? What's up? Kamusta mga kaigan? Action na ngayon mga kaigan. Panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman mga kaigan yan. Kung bago ka pa lang sa aming channel, eh welcome sa pamilyang Mandirigma. so yun guys, <laughs> Ang gulo niya na. <laughs> Nadidistract Nadidistract ako eh. So yun guys, panibagong araw at panibagong katarantaduhan na naman. At kung bago ka, ka pa lang sa aming YouTube channel ay isubscribe mo na yan. Oh, di ba? Ang dali-dali naman, Jay Sam. Hirapan mo naman. At yung pang last, sino ba tong last? Si Agaching. Agaching! Agaching! <laughs> Gago! So what is up? It's your, boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game, and if you subscribe to my channel, I'll promise to keep you entertained. Ano? Hindi ko <laughs> So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game, and if you subscribe to my channel, I'll promise to keep you entertained. Hi guys, <laughs> Hi guys, my name is Aga and welcome to... Ano? <laughs> welcome naging na Aga tapos naging J-Sam. Ano ba yun? Uh, uh, uh, yes. So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game and if you subscribe to my channel, I'll promise to keep you entertained. Okay. Hi guys, my name is Aga straight from the, QC <laughs> and <laughs> Okay, Tandon Sora ba? Tandon Sora. See you ulit. So what is up? <laughs> Ang hirap pala. QC rapping from Tandon Sora. Straight out of QC rapping to keep you entertained. Hi guys! This is Aga and kung di ko di ko magawa is wag na natin pilitin <laughs> kasi ang hirap. Repting pa. <laughs> Naka na, ah, ano ba yan? Ang hirap naman. Grabe. Hi guys, my name is Aga, representing Temple Dansora and Ad Student from Dansora. <laughs> eh, wag na, wag na natin ulitin kung hindi pwede kasi, kasi mas nihiyap talaga kapag ganun. At uh, mas ganito, mas maganda. So yun guys, salamat sa inyong panonood at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay eh, subscribe mo na yan at kung hindi mo pa na-click yung notification bell, nakanda na yan, i-click mo na para ma-notify ka sa mga susunod ko pa na video. And salamat sa inyong panonood at yung yung yung ano yung yung, yung, yung eyebrush eyebrush eyebrow eyebrow ko hindi pa hindi pa tumutubo tignan nyo grabe naman kasi yung ginawa ko eh dapat kasi hindi ko na ginawa yun eh salamat sa inyong panonood tatakpan ko na to Rawr! boom